Прошу спортсменов выйти на площадку. Начинается второй период. Где же твои друзья? Не волнуйся, они, как всегда, появятся вовремя. Команды на поле. говорили своими слезами. практически подтверждается. Будущее за родами. Этот матч войдет в историю. счет по-прежнему 1-0 в пользу робота. счет по-прежнему 1-0 в пользу роботов. Сына намыло! Меня намыло нельзя. Я железный. Судью нагадите! За споры с судьей болельщики команды людей удаляются на две минуты. Куда удаляются? Ну, хотя бы закройте глаза. Вот так.